una iglesia de intimidad o una iglesia de religión? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás viviendo en una iglesia de intimidad o estás viviendo en una iglesia de religión? Porque hay una diferencia entre la intimidad con Dios y la religión evangélica. Entonces tú puedes estar en una iglesia, tener tu culto, tu eh, cosa que hacer, eh, tu ritual rituales religioso, estar allí el martes por la, eh, la enseñanza, el jueves por la intercesión, el domingo por la reunión y el sábado por la reunión de los jóvenes y estar allí en toda la reunión y no tener una intimidad con Dios. Muy bien, lo que Jesús llegó, que lo Jesús llevó a la tierra, no es una religión evangélica, sino que es una relación. Él fue enviado para morir para nuestro pecado, claramente, pero también para restaurar nuestra relación de intimidad con Dios. Entonces Dios quiere que nosotros vamos a restaurar esta intimidad. Esta es parte de la restauración del tabernáculo de David, que hablamos en estos días en nuestro grupo privado Facebook, que si no estás apuntado, por favor, apúntate a nuestro grupo privado, donde de vez en cuando vamos compartiendo enseñanza específica muy profunda para lo que quieren servir a Dios. Entonces, la intimidad está relacionada con la restauración del tabernáculo de David que tiene que llegar en los últimos tiempos. Y la iglesia que va a experimentar esta intimidad profunda con Dios que va a experimentar esta comunión, esta hablar con Dios y escuchar la voz de Dios, es la iglesia que va a entrar con poder en los últimos avivamientos que va a llevar aquí en la tierra en estos últimos tiempos. Y si quiere ser parte de este avivamiento, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y a experimentar esta intimidad con Dios. No necesita religión, lo que necesita es una relación profunda y real con Él porque Él es viviente, Él es vivo, la tumba está vacía, Él resucitó y hoy Él está vivo y quiere hablar contigo. Nos dejó el Espíritu Santo para que podamos tener una relación real con Él, para que Él pueda guiar nuestra vida, para que Él pueda direccionar nuestros caminos, para que podamos hacer de forma completa su voluntad. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu idea? ¿Necesitamos de los rituales religiosos? necesitamos de aprender a escuchar la voz de Dios? Escríbeme lo que piensa en este comentario y comparte esta palabra con cuanta más persona pueda para que este mensaje, esta reflexión pueda llegar a más personas.